rekana nivuge no kuvuga mama vanessa mm. njyewe niba nasambanye ndi intama bo abashumba bari bukore uzika ibintu ubona bisigaye biri kuri social media ubibona nk'ubufana nk'abantu barimo gufana nk'umupira iyi iratsinda reyo iratsinda urumva abandi aperi iratsinda nibyo barimo nyamara mu gihe hari umuririmbyi korasi wavuze ngo icyama mu maso yanjye hakaba ikamba ry'amarira nkaririra umurimo w'imana tayasisiko atike nkaririra n'abarimbuka bene data dufatanyije urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijoro naje kuhatangariza ko tukiri mu mbabazi z'imana kandi tukiri mu rukundo rw'imana hmm. imana iracyatanga imbabazi ntabwo imbabazi zarangiye rapote keningi atayako atikiya imbabazi tayako aningiya ziracyahari kote keningi imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi hmm. birashoboka ko hari ibyo ubona bitagenze neza ku buzima bwawe birashoboka ko hari ibyo uhagazemo bitameze neza ariko ndagira ngo uyu munsi nkubwire ngo imbabazi z'imana ziracyahari umupasiteri ati ndajya muri ribu ribu yabaye ribu ku mayutubi nyamara mu by'ukuri nubwo ribu yabaye ribu vita hmm. nta mupasiteri nabo bazaze nanabivuga banahari yaba abahanuzi yaba abapasiteri yaba abavugabutumwa kereka niba batemereye yera hmm. ariko niba bagendera kuri iyi bibiriya yera ntabwo bahamagariwe kujyana na muri ribu reka nongere mbasize bambaye ikaze mbifuriza amahoro y'imana ahantu hose muherereye reka nizere ko mumeze neza cyane abari mu gitondo muze kugira umunsi mwiza niba uri nimugoroba uze kugira ijoro ryiza n'imana irabizi ko mbakunda hmm. yego murakoze rero navuga ngo ku batanzi bambonye ari bwa mbere nitwa moro marie tuje abanyarwanda muri rusange abakijijwe n'abatarakizwa tuhuje abarundi inshuti zanjye burundi mafite nyinshi ndabashuje kandi nk'uko munkunda nanjye ndabakunda hmm. abari muri amerika ku isi yose ababasha kumva ikinyarwanda ndababwiye ngo amahoro y'imana abane namwe yego amen turakwishimiye cyane turakwishimiye ah, kandi tunejejwe no kongera kubana nawe uyu munsi mu kiganiro cyacu reka nguhakire ubanza dusengera imana kugira ngo tubone ukuntu twinjira muri iki kiganiro Mana yera, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, rapote keningi ataya kotekeya ndagushimye, taya akonenge ningiya, rapote keningi bagirire neza, ubwiza bwe nibubabeho, gukora kwe kubabeho, nyemerera rero ikiganiro dutangiye ubane natwe, kandi ubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Amen, turanezerewe cyane. umeze ute amakuru y'iminsi amakuru y'umurimo w'imana um, ndashima imana iyo iyo mbyutse bikemera mba numva ari amahoro hmm. kandi umuririmbyi w'ijana na makumyabiri na gatanu mu gushima imana aratubwira ngo ubwo umwami wese nkunda ndamahoro ndamahoro rero ndashima imana hmm. cyane ko numva nyikomeje urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijoro yego uyu munsi rero ah, mbere y'uko twinjira mu kiganiro cyacu nakibaza ngo ni irihe jambo rimaze iminsi rihembura ubugingo bwawe ah, wafunguza kino kiganiro cyacu tugiye gukora ubwo tugiye kucyita urufunguzo eh, ijambo tugiye kuryita urufunguzo kandi rero urufunguzo ntabwo umuntu atinda cyane ariko ijambo ry'imana rihora ririgari mm. ndetse n'ibyo kurya bitunga ubugingo bwacu Ah, ijambo navuga ngo mm, turarisanga hano muri yohana ibice umunani murongo wa mbere kugeza ku wa cumi na rimwe ndasoma akanya gato ariko uri bushore gufata bibiriya taya akotekeningi aze kuhasoma kuko ni amagambo aryoshye kandi ni amagambo arimo imbabazi z'imana numvise akanya nk'aka hano ndabona bijya kwa nimugoroba naho abandi bukeye ariko numvise twaganira ku ijambo naha topiki ivuga imbabazi z'imana n'urukundo rw'imana bene data dufatanyije urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijoro naje kuhatangariza ko tukiri mu mbabazi z'imana kandi tukiri mu rukundo rw'imana hmm. imana iracyatanga imbabazi ntabwo imbabazi zarangiye rapote keningi atayako atikiya imbabazi tayako aningiya ziracyahari kote keningi imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi hmm. birashoboka ko hari ibyo ubona bitagenze neza ku buzima bwawe birashoboka ko hari ibyo uhagazemo bitameze neza ariko ndagira ngo uyu munsi nkubwire ngo imbabazi z'imana ziracyahari ku muntu wese ugikeneye imbabazi z'imana imbabazi z'imana ndagira ngo nkubwire ko zigihari nubwo abantu baguciriyeho iteka nubwo abakuyoboye baguciriyeho iteka nubwo abapasiteri abashumba abapotere n'abandi n'abandi n'abandi amatitire nk'ayo tubona ku masosho mediya mu nsengero baguciriyeho iteka ariko ndagira ngo nkubwire ngo imbabazi z'imana ziracyahari reka dusome iri jambo nk'uko mbabwiye ndabwiye ngo ndasomaho gatoya titire iravuga ngo umugore wafashwe asambana wafashwe agira gute asambana kandi gusambana ni icyaha bibiri itwereka ko gikomeye kuruta ibindi kubera ko kiri mu byaha bikomeye kuko ni icyaha gikorerwa mu mubiri imbere aho ngaho navuga ngo n'ikindi gikomeye cyane icyaha cyo gutuka umwuka wera ariko noneho aha ngaha twaje ku cyaha cy'ubusambanyi uyu mudamu rero tugiye gusoma turasomaho gato haratubwira ngo yesu ajya ku musozi wa elayo azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero abantu bose baza aho ari aricara arabigisha hari igihe kimwe ngo yesu arazinduka ajya kuri uyu musozi wa elayo agezeyo ngo abantu baraza baje nabo baricara arabigisha urumva bari baje gukurikira ijambo ry'imana bari baje ngo Yesu abigishe hmm. hanyuma aba bantu bamaze kuhagera iyo usomye hepfo ugakomeza usanga aba bantu bari baje baraje hanyuma barasenga arabigisha birangije haza kuboneka ikibazo cy'umugore wari wasambanye uyu mugore iyo dusomye bibiriya dusanga hari amategeko Mose yari yarashyizeho kuko Mose imana yari yaramuhaye uburenganzira bwo kuyobora ubwoko bw'imana nk'uko nawe uyu munsi uri umukozi w'imana nk'uko nawe hari amategeko washyizeho hari amahame washyizeho mu rusengero rwawe nubwo atandukanye n'ay'urundi rusengero ariko hari hari kondisiyo mugenderaho mu rusengero hanyuma rero kondisiyo yari iri ahangaha kwa Mose yari kondisiyo ivuga ko umuntu wasambanye akwiye guterwa amabuye uyu mudamu ntabwo we wa mbere wari usambanye ngo afatwe hari n'abandi bagiye bafatwa bagaterwa amabuye ndetse bakicwa hari abagabo bafashwe hari abakobwa bafashwe hari abasore bafashwe hari n'abandi nubwo birita bitwereka kuko ntabwo iri tegeko ari uyu mugore ryari rigiye gukoraho bwa mbere ahubwo uyu mugore yaje azanywe n'abandi abari bamuzanye bari bande bari abanditsi abanditsi abanditsi biriya iyi saha dusa abafarisayo n'abanditsi bari abantu n'ubundi baba mu nsengero abangaba rero iyi saha twabagereranya n'abapotere n'abapasiteri n'abashumba twabagereranya n'abantu mbese b'abatambyi mu nsengero hanyuma ngo bari bafashe umugore asambana nta kindi rero bari mukore uretse kumutera amabuye barangije ngo baramuzana rapo atayakotekeya imbabazi z'imana tayakotekeningi ndagira ngo wumve neza imbabazi tayako atikiya imana yatugiriye baramuzana bahamugejeje ngo baramubwira ngo mwigisha kuko n'ubundi yari yabigishije kandi n'ubundi yahoraga abigisha bajyaga bamubona bari babizi ko ari umwigisha bamutega agatego baramubwira ati mbese ko twafashe umudamu asambana tumugire gute tumugenze gute bo bari biteguye ko kuko n'ubundi ryari itegeko rya mose bari biteguye ko uyu mwigisha nawe agiye kubabwira ngo mumutere amabuye nk'uko bisanzwe bimeze baramubwira ati mbese dukora iki ku itegeko rya mose ritwemerera gutera uyu mudamu amabuye agapfa yesu arabareba ahantu ngeze kuri yesu navuga ngo abantu bahagarariye amatorero cyangwa amadini mu rwanda cyangwa ku isi abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nababwira ngo bajye baharanira kumera nka yesu bigireho kureba ukuntu yesu yaciye uru rubanza bigireho kureba aribyo tugiye kumva hanyuma ngo yesu ngo arabitegereza ntabwo ahise abasubiza ntabwo ahise abaciraho itaya ko ateke ngiya ntabwo ahise ababwira ati ibyo muvuze ni ukuri ntabwo ahise aba umufana cyangwa ngo yamamaze ahubwo we yagize agahinda mu mutima we yagize agahinda kuko uyu mudamu yari yacumuye agira umubabaro kuko n'ubundi kondisiyo yari yazanye Yesu cyangwa misiyo yari yazanye Yesu mu isi kwari ugucungura umuntu kuba rero uyu mudamu yari yakoze ibyaha byonyine yesu yahise ababara amaze kubabara ngo arunama aba bantu ntabwo yahise ababwira ati ibyo muvuze ni mubikore ahubwo yahise yunama atanabasubije ngo akagenda yandika yandika yandika vita watekereza icyatumye yesu yunama akandika ko yesu yarunamye arandika arandika arandika uko yandika umwe akagenda uko yandika undi akagenda uko yandika undi akagenda yandika yandika yandika yesu arangije ngo asanga muri icyo kibuga asigayemo ari na wa mudamu bonyine basigaye ari babiri muri icyo kibuga ahari wakwibaza ngo ni igiki yesu yanditse cyatumye abantu bagenda ariko kubera ko yesu yarehaga mu mitima y'abantu yarunamye arandika ati nawe n'amagambo ugira akaba aragiye akongera ati nawe waraye usambanye ushaka gutera uyu mugore amabuye akongera akaba aragiye akongera akunama akandika akavuga ngo nawe ujya mu bapfumu akavuga taya kote rapo ataya akavuga ngo nawe w'umunyeshya taya sisi nawe w'umunyeshyari nawe n'urwango ugira nawe n'amoko ugira ngiya akandika abantu barangije bose baragenda arebye asanga asigaranye nta mudamu mu kibuga bonyine arareba hirya no hino abura umuntu <laughs> abantu buriya kenshi baravuga kubera ko ibyabo biba bikihishe ariko bitwikuruye ni ukuri buri wese yakwiruka agahunga yesu ngo arangije za nababwiye mbabwira ngo imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi yesi arangije areba wa mudamu aramubwira ati mbese ba bandi bakuregaga bari hehe ba n'abafarisayo bari babapasiteri n'abashumba bari ba bavugabutumwa n'abahanuzi bari he ko bagushinjaga ubusambanyi bari hehe arangije aramubwira ati genda urababariwe ntugakore icyaha ukundi hmm. uko niko abashumba bakwiye kumera niko abayobozi b'amadini bakwiye kumera hanyuma ngo yose aramubabarira umugore aragenda ababariwe kandi umudamu yarababariwe kuko iyo ukomeje gusoma ukareba usanga uyu mudamu ari wa wundi mariya uyu mudamu niwe wamenye ko yesu yazutse bwa mbere kuko yarababariwe kuko nyuma yo kubabarirwa nta rubanza ruhari imbere y'imana amaze kubabarirwa yinjira mu mubare w'abigishwa ba yesu akajya agendana nabo akajya avuga ubutumwa bwiza akajya abwiriza abantu bakihana bagakizwa kugeza igihe yesu yazutse mariya uyu mariya amenya ko yesu yazutse ajya gutangaza inkuru avuga atarega murabizi ko ari we wageze ku mva ye na marita ndatekereza basanga yazutse bajya kwamamaza ubutumwa bwiza ko yapfuye iminsi itatu yarangiza akazuka amen imana ishimwe hanyuma izo ni imbabazi z'imana ndimo ndavuga ku mbabazi z'imana tukongera tugasoma ahangaha naho muri ruka muri ruka twihuse nababwira ngo umuntu wese aze kujya afata asome ijambo ry'imana ni ryiza kandi ijambo ry'imana ni ibyo kurya bidutunga bitunga ubugingo hanyuma hano muri ruka ibice birindwi umurongo wa mirongo itatu na gatandatu naho ntabwo ndi buhasome ariko uza gufata umwanya uhasome ho haratubwira ngo umugore w'umunyabyaha asiga Yesu ku birenge imana ishimwe uyu mudamu ibaze umuntu vita ibaze umuntu bibiriya igaragaza ko yari umunyabyaha hmm. nyine yari umunyabyaha n'abantu babizi ko ari umunyabyaha hanyuma ngo igihe kimwe igihe kimwe simoni ngo aramutumira aze mu nzu iwe basangire ariko wari umugambi w'imana mwiza wo kugira ngo ahurire na yesu amajije kuhagera barasangira baraganira hanyuma ngo ariko yesu uyu mudamu abonye yesu hareroya arangije kumubona ngo arira amarira menshi amajije kurira tayakotekeningi amajije kurira amarira ngo afate imisatsi ye arayamanura ku birenge bya yesu atangira guhanagura yesu n'amarira yaramwoza aramwoza aramwoza amajije kumwogesha amarira ye mbese uracyarizwa n'uko wabonye yesu iyo yesu akugezeho urarira uyu mugore yarizwaga n'ibyaha bye yararize amarira yahanaguza yesu ngo arangije afata amavuta meza aramusiga simoni ahita abigiraho ikibazo nk'uko uyu munsi iyo wakoze ibyaha abatagakwiye kugira ikibazo bagira ikibazo ko imana kubabariye arega mu bubiko bw'imana ndimo ndabwira ngo haracyarimo imbabazi ziracyuzuyemo nta mpamvu yagatumye ugira ikibazo kubera ko kerere imana yamubabariye oya ntabwo bikwiriye imana ifite imbabazi uyu mudamu ngo simone arangije arabitekereza yarabitekereje nta n'ubwo yabisohoye ngo ahite abivuga ariko yese ahita abona ko abitekereje yesu ahita amubwira ati mbe simoni umuntu wari ufite umuntu wari ufite abantu bamurimo amadeni ari babiri umwe afite iritoya undi afite irinini yarangiza akabaharira aramubwira ati mbese uwo byagiriye umumaro cyangwa uwo byari byiza cyane ninde simone arangije aramubwira ati nuriya wari ufite ideni rinini yesi arangije abwira simone ati rero uyu mudamu nawe uko ubona afite ibyaha byinshi ni ko yababariwe cyane aramubwira ati uwakoze ibyaha bike ababarirwa gake ariko uwakoze byinshi ababarirwa byinshi hanyuma simone aratangara navuga ngo yaratangaye kubera ko yahise yumva yesu ari umuntu udasanzwe kandi n'ubundi ntabwo yari asanzwe kubera imbabazi zari muri yesu yarababariraga ni ukuvuga ngo rero navuga ku bayobozi b'amadini abashumba abapoteri abapasiteri ba revera ko n'ubundi habanza potere hakaza umushumba hakaza revera hakaza umuvugabutumwa hakaza abahanuzi hakaza n'abandi n'abandi n'abandi ni ukuvuga rapote keningi ko atikiya ni ukuvuga ngo abo bantu tayako atikinangaya orasisi aba bantu tayako tekeya bakwiye gutunga imbabazi muri bo rapote keningi bakwiye gutunga imbabazi nk'uko yesu yari atunze imbabazi nk'uko yari azifite mu biganza bya hareruya yesu aracyatanga imbabazi igihe turimo ni igihe kibabaje kandi kigoye ni igihe ubona ibintu ku masosho mediya maze iminsi ndaya sosho mediya ariko nkumva ndababaye nkumva agahinda karanyije uzi impamvu ni ukubera ko abashumba abapasiteri bagakwiye kwita ku ntama bayoboye ku ntama baragiye umuririmbyi wa magana abiri mirongo inani na kane we yabivuze neza aravuga ngo hari nta mu rwenda n'icyenda hareroya ngo zari hamwe mu rwuri tayakotekeya ngo hanyuma ngo zari zirimo zirimo ngo ariko ngo intama imwe iracika iragenda ngo uwo mwungeri ngo ahita mirongo icyenda n'icyenda ntabwo azitaye kuko yari azisize mu rwuri amaze kuzisiga mu rwuri rapo ataye akotekeya ajya gushaka imwe yazimiye ntabwo yagumye muri urwo rwuri ngo agumane n'izo mirongo icyenda n'icyenda ahubwo yazisize mu rwuri amaze kuzisiga mu rwuri ajya gushaka iyazimiye kuko nayo yari intama ye ngo aragenda ngo asanga ivunitse gupfa agarura ya ntama ni ukuvuga ngo rero mupasiteri mushumba muvugabutumwa muhanuzi icyo ukwiye gukora ni ukujya gushaka izazimiye ndagira ngo mbibutse ngo misiyo yatumye imana ikohereza misiyo yatumye imana ikohereza mu isi misiyo yatumye imana ikugirira icyizere misiyo imana yatumye ikugira umuhanuzi misiyo yatumye imana ikugira pasiteri ikakugira revera ikakugira apotere ikakugira umushumba kwari ukugira ngo ujye gushaka iyazimiye hari intama zazimiye ugomba kugarura hari izindi zavunitse ugomba kunga zikagaruka mu rwuri hari izitari zanamenya no mu rwuri ugomba kuzana zikaza mu rwuri icyo ngicyo n'icyo imana yaguhamagariye arega ntabwo imana yaguhamagariye kuza kwigisha ibyaha by'abantu ntabwo imana yaguhamagariye kuza kuza kuvuga ibyabaye ku bandi bantu rapate keningi ataya ko atikiya imana yaguhamagariye kuza gukora uwo murimo kuko niwe imana izakubaza ntabwo izakubaza ibyaha bya kerere wavugiye aha ngaha nta nubwo imana izakubaza ibyaha bya vitari ahubwo imana izakubaza ko naguhaye umurimo wawukoze gute imana ishimwe icyo ni cyo imana izakubaza ni ukuri pasiteri mushumba mudiyakoni ntabwo imana izakubaza ko wavuze amagambo menshi ntabwo imana izakubaza ko wasebeje undi muntu ntabwo imana izakubaza ko wagenzuraga ibyaha by'undi muvandimwe oya ijambo riratubwira ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'imana kereka niba wumva we nta cyaha na kimwe wakoze ariko niba uzi ko uri mu bantu bakoze ibyaha kuko umuntu akizwa ibyo yakoze niba uzi ko ari ibyo wakijijwe subira gushaka intama n’iby’Imana igushaka igushakaho ntabwo ahangaha ntabwo ku masosho mediya ahangaha mu nsengero ntabwo ari ukwiye kwirata ko wize amashuri arega hari abandi bayize hari abandi bayize kukurenza hari abandi bafite ari hejuru yawe ariko ca bugufi icyubahiro ni icy'imana ndumva icyubahiro ni icy'imana ni icy'imana kuri mwifuhe ryinshi Ah, vitareka nkubwire umuririmbyi aragakora sejo bundi numvise umwuka w'imana nyongorera hmm. kavuga ngo ca bugufi ca bugufi ca bugufi nibyo imana ishaka ca bugufi pasiteri ca bugufi ca bugufi muhanuzi ca bugufi ca bugufi nibyo ishaka imana ishaka ko duca bugufi hmm. titire yose ufite waba uri pasiteri waba uri umushumba waba uri apotere uko uri kose iyo titire ufite urayifite aha mu isi ariko hagakwiye gucunga neza ko ushobora kuba uyifite ariko utanditswe mu gitabo cy'ubugingo ushobora kuba uyifite tukuzi ku mayutubi mu nsengero tukubona ariko utanditswe mu gitabo cy'ubugingo rero dukwiye guca bugufi kuko nibyo imana ishaka hmm. yego dukwiye guca bugufi ariko wenda nk'iryo jambo ubwirije ari ah, kubwira abakozi b'imana bagenzi bawe ndetse n'abandi bantu muri rusange ni ibiki wenda byaguteye kuvuga ngo reka nze mbwira abakozi b'imana oh, ko icyo imana yabahamagariye ari ugushaka izazimiye ari ukubwiriza ubutumwa bwiza ni iyihe mpamvu yaguteye cyangwa se n'iki kintu wabonye kigatuma uvuga reka nzagende gutanga buno butumwa navuga ngo maze iminsi ndeba ibintu biri kuba ku masosho mediya hmm. urajya kubona umuvugabutumwa ati nashwanye na pasiteri umupasiteri ati ndajya muri ribu ribu yabaye ribu ku mayutube nyamara mu by'ukuri nubwo ribu yabaye ribu vita hmm. nta mupasiteri nabo bazaze nanabivuga banahari yaba abahanuzi yaba abapasiteri yaba abavugabutumwa kereka niba batemereye ibibiriya yera hmm. ariko niba bagendera kuri iyi bibiriya yera ntabwo bahamagariwe kujyana na muri ribu twigeze kubibona umunsi umwe pasiteri claude na papa bitangaza bagiye muri ribu ariko iki kibazo cyaje gukemuka arega ubundi reka nkubwire vita ubundi buriya ubundi ribu abarukora ahubwo bakayifashe gukora akazi uzi impamvu iyo uyoboye abarukore abashumba n'intama bayoboye bakijijwe neza barasenga hanyuma iki gihugu turimo kikaba kimeze neza n'ubundi kimeze neza ariko noneho iyo basenga banakijijwe kirushaho kugenda gitera imbere gitera imbere rero ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo uyu yanutse sibyo mujyanye muri ribu niba yagututse muri babiri kuri mesaje muri ukwanyu mwabivuganye mwandikiranye muratukana cyangwa yagututura ugira ubutwari bwo guceceka niba warenganaga rero buriya ibyiza si uko waceceka hanyuma imana ikazakurenganura nahise kubizana hano kuri social media twebwe tubikurikiranye biratumarira iki na na kimwe pe na simvuga ngo ndakanaka nta muntu n'umwe kuri social media iki kibuga iminsi nyimara nyimazemo mm. nta n'umwe mfitanye nawe bifu ariko mba mvuga uko mbireba byagakwiye kugenda kandi nibaza ko ni nabyo imana ishaka arega imana imana yaduhamagariye kubana n'abantu bose amahoro dukwiye kubana amahoro ibaze ko ijambo ritubwira ngo dukunde dukunde n'abanzi bacu hanyuma buriya abantu bazi ko abanzi bawe arabuhura nabo mu rusengero arabuhura abuhura nabo mu rugo arabuhura abuhura nabo kuri social media ariko ntabwo ariko bimeze abanzi b'umuntu ubundi ni abanzi abanzi bawe ubundi vita ni batatu hmm. n’isi isi ni umubiri ni umubi hanyuma ikintu gishoboka hari ijambo rivuga ngo umwanzi w'umunazabo wo mu rugo rwe iri jambo uyu muntu mubana mu rugo nta kintu mwagapfuye ariko uyu muntu mubana mu rugo niyinjirirwa n'ababanzi batatu isi umubiri na shitani bashaka kumukoresha mukagirana ibibazo ariko nugira iyerekwa ugasenga wirukana abo banzi uko ari batatu mm. uzahita ubona ko uyu muntu nta kibazo mufitanye ubundi si umuntu muri kuri social media ibindi bibazo mufitanye n'ibi umuntu mubana mu rusengero ndacanka avuga imana pasitafana agacari akavuga imana undi n'undi ni agacariya agacariya ubundi bibazo twagakwiye kugirana n'ibi ntabihari hmm. rero navuga ni aba bashumba cyane nibo ndimo kwibandaho ngenda hmm. umukirisitu usanzwe hmm. ariko aba bashumba batuyoboye nibatwereke nibatwere nibera imbuto tubashe kubagendera rega vita umuntu yagutuka uretse no kugutuka gukubita byarenga no kugukubita akanakuroga ariko se ariko se byakemukira muri ribu ni kubitekereza iby'umubiri birwanishwa umubiri hanyuma iby'umwuka bikarwanishwa umwuka niba umuntu ubona arimo gutoteza ukabona arimo arakurenganya subira gusenga imana igirenganura abantu ikabigenza neza hmm. yego hmm. ah, bwashize twabonye amasherereni um, yari yatutse um, pasiteri jisite um, aramutuka arangije avuga nk'ubu ngubu yadenganyirije kuvuga kuba naje cyaha mama vanisi ariko nyirizina se ko amakuru y’i Burundi nijye wayazanye se n'abandi n'abandi n'abandi kuki antutse akanduka gutya gutya gutya gutya ese ibyo birakwiye reka nkubwire vita ntabwo gutukana bikwiriye nta n'umukozi imana ukwiriye gutukana ariko nanone no kubizana muri social media na byo si bikwiriye tujye tuvugisha ukuri hmm. mama vanessa ubusama vanessa uyu umugore wari wasambanye kuki yesu yamubabariye uzi ko yesu yamubabariye nta komantere ashyizeho arega nta komantere yashyizeho nta nubwo aba bantu ngo ntibamukubite amabuye reka nkubwire reka nkubwire vita eh. mama vanisa ashobora wakoze biriya bintu bikamenyekana ariko ushobora gusanga wowe urimo kumuvugaho ukanaciteka bamenye ibyawe bakwipfuka bakapfuka bagapfuka amazuru bagapfuka iminwa rero reka nkubwire hanyuma kandi ikindi babashumba arega ni abashumba Mm. none se ubundi nari abashumba reka nanivuge no kuvuga mama vanessa mm. ngewe niba nasambanye ndi intama bo abashumba bari bukore iki paul yaravuze ati ngo ni mucyahe muhugure uzika ibintu ubona bisigaye biri kuri social media ubibona nk'ubufana nk'abantu barimo gufana nk'umupira iyi iratsinda areya iratsinda urumva abandi aperi iratsinda ni barimo nyamara mu gihe hari umuririmbyi korasi wavuze ngo icyama mu maso yanjye hakaba ikamba ry'amarira nkaririra umurimo w'imana tayasisiko atiki nkaririra n'abarimbuka hmm. imana irapfusha mugafana none se yakoze ibyaha ariko si we gusa akoze ibyaha kandi wowe misiyo yakuzanye mu isi misiyo watumwe waje kubwira abanyabyaha ngo bakizwe bave mu byaha ndetse twongereho ko ugomba kubabwiriza ukanabasengera ugomba kumuhugura atakumva ugasenga atakumva ukongera ukarira ukabwira imana ngo mana ariko bemera ko hari abantu bamaze kurenga ihaniro uzi ikintu gihari kimwe vita hmm. hariho abantu barenze ihaniro ariko noneho umva igitangaje ni uko abo bantu ari imana ibazi atari twe tubazi uzi impamvu hari ijambo rivuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ngo ariko imbere ari amasega aryana urumva aba bantu bafite ishusho yo kwera inyuma bagaragara nk'abantu bera ariko nubwo bafite ishusho yo kwera imbere ni amasega aryana navuga ngo navuga ku bahanuzi bane tukiri aha hantu hari abahanuzi bane hari umuhanuzi w'imana niwe wa mbere uyu muhanuzi w'imana arasenga arahanura ntabwo aharanira kuvuga ngo kuba nahanuye bigasohora ngiye kubivuga ko nahanuye uyu ni umuhanuzi w'imana ndimo mvuga hmm. uyu muhanuzi w'imana kuba yahanuye bakamuha imodoka cyangwa bamuhe n'inzu bamuhe n'amamiliyoni ntabwo aza kwirata ngo urumva ngo njye narahanuye ngo manura umuntu uyu n'uyu ngo birapaya kwatekeningi ngo birasohora ngo none ngo yampaye inzu ngo yampaye imodoka uzi ukuntu bigenda hmm. niyo agarutse kuri yutubi aza avuga ati ndashima imana imana yampaye inzu ntabwo ngongeramo ngo narahanuye bampa inzu oya ahubwo aravuga ati imana yampaye inzu ndayishimye imana igira neza nimumenye imana igira neza nimumenye imana itanga ku byaha nimumenye imana itanga ubuzima hanyuma umuntu utari ufite ubuzima agahita yumva nawe abayeho uwo ni umuhanuzi w'imana urumva nubwo yahanuye ariko si yaje kwirata ko byasohoye mm. ariko ko mwasomye bibiliya mwasomye biriya dore n'ahantu hageze pasiteri buriya hari ahantu mwambwira ndaza kubimubaza mvuye mu kiganiro neza ariko hari ahantu mwansomera hari abahanuzi bari muri bibiriya bibiriya ivuga ba eriya ivuga ba erisa ivuga abahanuzi benshi benshi benshi hmm. ariko aba bahanuzi hari ahantu bahanuye byamara gusohora bakajya kugenda babivuga ah, hanyuma iyo dusomye biriya dusanga umurambo wa erisa akoze igitangaza ariko nta hantu muri biriya tubona ko risa hano uragarangiza ngo agende avuga ati mwabonye ko byasohoye kandi vita bariya bo ba eriya mm. mm. bariya bo barahanuraga icyo bavugira kigahita kiba ariko ntasubiraga kubyirata uzi impamvu bagenderaga mu kibuga cya yesu yaciyemo bagendaga bagera ikirenge mu cya kirisito kandi kirisitu abantu yakizaga ntabwo bagendaga abantu yarabakizaga uzi ko hari n'abo yababwiraga ati muceceke ntimubivuge kugira ngo atiratata niyemera hmm. imana yari ibizi ko ibintu bizaba hanyuma abantu bikabananira kwihangana bakaza kugenda bavuga ati twahuye n'umwigisha yadukijije yadukijije umuhanuzi wa mbere w'imana ntabwo ahanura ngo abyire atavuge ngo narahanuye ntabwo bibaho uyu ni muhanuzi w'imana hmm. hanyuma hakaza undi muhanuzi wa kabiri umuhanuzi wa kabiri ni umuhanuzi w'inda uyu rero w'inda areba ibipangu bisa neza areba amamodoka meza areba ibigabo bibyibushye areba ibidamu bibyibushye areba arareba ahanura yarebye amasura y'abantu atuye nimuhanurira kubera ko yaramenyekanye arazwi nibura arama n'ibihumbi magana abiri sha ni mu nda ariko biri ikavuga ngo abo ngabo ingororano zabo bazaba baraziherewe mu isi mm. urumva barahanura bagahembwa rero iyo bamaze guhembwa nta bugingo bategereje niyo mpamvu nakubwiye ngo hari abantu barimo gukorera inyuma y'akarongo gatukura amafaranga barayabonye basengeye abantu babohereza amadolari igihumbi ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri ni miliyoni ebyiri z'amanyarwanda basengeye abantu babaha miliyoni ijana barasenze barabaha amakamera barasenze barabaha amamodoka n'amazu ariko izo ni ingororano zo mu isi barasenze babaha amakamera barabaha barabahereza ingororano barazibonye mu isi nta bugingo ntabwo bibiriya ni kwivuga abo ngabo bamaze guhabwa ingororano zabo hmm. abo rero ni wa muhanuzi wa kabiri w'inda urumva iyo igifu kidahaze agerageza ikiri butume gihaga hashobora no kubyuka agahita azi iwawe vita ati mani irambwiye ukamuha agacyayi ukamuha umugati dore ko muri n'abageni mukamufata neza mwarangiza mukamuha bitanu akabonye ibyiyonda y'uwo munsi mm. ejo akongera akabyuka akavateka njye kwa ivode ku isezerano akajyayo nabo bakamuha ejo bundi akabyuka akajya ahandi agahura n'abantu mu nzira akajya areba uko bameze yabona ari umuntu umeze neza agahita avuga ati mvu uko imana imana yiyamba imubwiriye ye ariko uwo nguwo ni umuhanuzi w'inda hakaza umuhanuzi wa gatatu uwo muhanuzi wa gatatu ni umuhanuzi w'ibinyoma hmm. bibiriya ye iravuga ngo uwo muhanuzi w'ibinyoma numubona uzajya wirukanka ugende ngo azaba afite ishusho yo kwera ariko imbere ari amase isega iryana hmm. impamvu ibiri ivuga ngo n'umuntu uzahunge ni uko udahunze yaguhindura yaguhindura ukaba nkawe nk'uw'ibinyoma inyuma agaragara nk'uwukijijwe arega niyo mpamvu reka mubwiye vita ni ukuri niyo mpamvu uzasanga umuntu akubwira ko yakijijwe ariko ko navugana n'umuntu amutuke uzasanga umuntu akubwira ngo ndakijijwe ariko ntiwamutuka ati ngiye muri ribu hmm. <laughs> urumva ni ukubera ko ni ukuri umuntu yamenya ahantu ava n'aho agiye ukaba uzi ko uri mu isi yesu yabayemo akamara imyaka mirongo itatu n'itatu akayivamo nta cyaha akoze ariko akayivamo bamubambye yuda yamugambaniye barangiza bakamubamba bakavuga ngo ni umukuru w'abadayimoni vita nta mwanya wagira wo guta ku bindi bintu ahubwo hmm. wareba imbere aho ujya njyewe naje kwibwira cyane abashumba kuko mba numva mbakunda ko baratuyoboye urumva umushumba niyo yaba atari umushumba w'urusengero rwawe ariko nyine aba ari umushumba hmm. hanyuma uwo muhanuzi wa gatatu w'ibinyoma ni uko ameze wamwumvise hmm. uwa kane rero uyu wa kane we ni ibintu yicara agakora abizi neza akenshi aba yaratangiye ari umuhanuzi w'imana kubwo kurarikira iby'isi isi ikamukurura cyane yamara kumukurura agakunda amafaranga yarangiza agahita avuga ati rero reka njya gucisha imyuka mibi hmm. njye nkorana nayo hanyuma mpanurira abantu bikunde ikintu kizakubwira abo bahanuzi uzasanga bakunda ibitangaza uzasanga ashaka gukora ibitangaza uzumva ngo bafashe ngo ngo umuntu ngo ngo wamugaye ngo bamukijije ariko batajya se hashika uzi ibimuga biriyo ko batajya kwa rubangura izi biri ku muhanda ngo babikize noneho bimenyekana avuga ati bya bimuga byabaga ku muhanda kwa rubangura wa mupasiteri yaje abirambika ibiganza birakira biragenda abo kwizera kwabo ni gukeya kandi agomba gukizwa <laughs> eh. <laughs> ahubwo baba bafite izindi mbaraga bakorana nazo uzasanga hasengera abantu ngo ni ngo bikubita hasi ah, ubundi abadayimoni ko aribo bakubita abantu hasi imana ikubita abantu hasi abo bantu rero none uyu muhanuzi w'ukuntu ari mubi kurenza abandi mm. buriya uw'inda ashobora gukizwa akabireka mhm. uw'ibinyoma nawe ashobora gukizwa akava mu binyoma mhm. agasubira mu murongo mwiza ariko uyu ukorana n'imyuka mibi kuko baramajije gukorana amasezerano na shitani nta kuba guhari aba yaramusinyiye barasinyanye kandi akaba ngo azabikora ahagaze mu ishusho rapotekeningi atayakotekeya ah, mu ishusho tayakonengeningiya isa nk'iy'abana b'imana mm. niyo mpamvu bose bitwa abakozi b'imana ariko si ubundi njyewe bijya binangaza niyo umuntu ahagarara akavanga urumva ngo ngewe ngo ndi umukozi w'imana uje kurekara amakuru umukozi w'imana bigaragarisha imbuto wera hanyuma numara kubigaragarisha imbuto wera kuko birira avuga ngo tuzamenyera ku mbuto tubera numara kubigaragaza imana ikakwemera ikemera kuyikorera uyikorera izana kugaragaza yemeze kuri n'umukozi wayo hmm. rero abo ni abahanuzi bane kandi bakorera muri iki kibuga cyo muri iyi si dutuyemo niyo mpamvu ibintu bigoye abantu kandi bicanganye hmm. ni uko bari aha turi niho bari ndetse nta nubwo bazahava tutari twahava kereka igihe impanda izabivuze itorero rizamutse bibiri ikatubwira ngo nibwo ngo imana izaberurira muri mata y'ibice birindwi makumyabiri na rimwe ngo nibwo imana izabegururira ngo ibabwire ngo mwumve imbere mwankozi nkozi z'ibibi sinigeze kubamenya hmm. bazaba barahanuye bakabyirata bagahanura bakishyuza bagahanura hmm. bazaba barahanuye bariya bantu urumva bakishyuza none bakishyuza uwo bahanuriye eh. eh. akamubwira ati ohereza amadorari igihumbi ngo usengere ariko ubundi abantu uretse ko nabo baba bafitemo ubujiji bibaza ko imana ikora kubera amafaranga harega ntabwo imana ikora kubera bayihaye amafaranga ufite iki ngo mbereho niko imana amafaranga se hoya eh, ririya jambo rivuga ngo ufite iki ngo mbereho eh. ryabaye kuri uriya mupfakazi yari afite utuvuta n'ubundi iyo tugiye mu mwuka amavuta asobanura imbaraga z'imana cyangwa umwuka w'imana hmm. ufite iki ngo mpereho ufite akahe gakiza ngo mpereho urimo kwera izihe mbuto ngo mere ese waretse ubusambanyi ese waretse gusebanya ese waretse amagambo ese tayankwone waretse ishyari ufite iki muri wowe ngo mere ufite kwizera ngo mereho vita ntabwo ari amafaranga mm. arega ah, reka nkubwira abantu ntibanamenye ko ntabwo muri iyi si bose bazaba abakire pe ntabwo abantu bose bazaba barubangura nta nubwo bazaba barujugira ntabwo abantu bose bazaba bamakuza mm. hari abazaba ba razaro bagakenera muri ubu buzima bwo mu isi ariko mu bugingo bakize bazabona ubugingo buhoraho rero ntabwo ntabwo abantu bakwiye gushyira imbere kumva ko gukira twagiye twigishwa nabi usanga abantu baragiye babigisha ngo umuntu akijijwe ngo abagiye gukira kandi ntabwo ari byo Mm. gukizwa birokora ubugingo bw'umuntu ntabwo burokora umubiri w'umuntu ntabwo bumuha amafaranga vita ubu si igihe wayashakiye warayabonye uko uyashaka ubu si ufite n'indege uzi ko akeneye n'ubwato bwo mu nyanja uzi ko ufite ubwato akeneye akeneye n'indege uzi ko ufite amazu atanu mu rwanda akeneye no kubaka muri kenya uzi ko n'ubatse muri kenya akeneye no kubaka muri amerika uzi ko uwubatse muri canada akeneye no kubaka ositarari Mm. Nuko ubuzima bumeze rero mwabashumba mwe bashumba amereye kuri uyu ndeba nimusubize intama mu rwuri rwazo intama zirimo kubacika mm. kandi imana izazibabaza yazibahaye mm. hanyuma wenda <laughs> tudatinze cyane uh, ibyo biri mu bintu byagiye bikubabaza bikakukomerekereza umutima wigeze kumbwira ko utajya gusenyera kwa pakingi eee eh, ntabwo najyayo <laughs> ntabwo yego ntabwo najyayo ahubwo ubwo hari uragira ngo ushaka kumenya impamvu ntajyayo eh, ni iyihe mpamvu utajya gusengera kwa papa kingi <laughs> ni uko ndi uri caci mhm. kwa bishopu rugamba ndahakunda kandi ikindi nakuriye muri adeperi ngira amahirwe yo kuzura umwuka wera imana imbatiza umwuka wera narasenze iminsi irindwi naruriye imisozi ariko umwuka wera nkubona nkubona nyine naramusabye igihe mm. ndamubona hanyuma uwo mwuka wera imana yaguhaye cyangwa yamaye mwuka wera arabasha kukuyobora mhm. kandi ikindi ijambo ry'imana rikaba ngo umunyamakenga yikinga ikibi kitaramugeraho niyo mpamvu yatuma njya gusengera ahantu hmm. mbona ari ibintu bitameze bitameze nk'uko mbyumva cyangwa nk'uko nk’uko ijambo ry'imana ribivuga hmm. ntabwo najyayo yego nawe ahari nabimubwira ni iwawe sinahaza nta nubwo wankozeho ibiganza byawe ibyo nabimubwira hmm. uko ndi kerere ndi kereya mbese mvuga ikintu uko kiri vita nta munsi ibiganiro byose twakoranye nta munsi uzabona nabonye vitari yaje yambaye urukweto rw'umweru ngo nze mvuge ngo wari wambaye umukara ntibishoboka ntabwo bibaho ntabwo yakurambika ibiganza pakingi abindambikira ah, hose icyo ubwo nagusengera hmm, hmm. none se bishopu wanjye ntabwo asenga umukozi w'imana rugamba uramuzi oya ariko nanone na pakingi nanone umukozi w'imana <laughs> reka da menya ibyo uwo nsengera menya ibyo unyoboye iby'abandi ntabyo nzi ntabwo wigeze wagerageza nko kujya ahubwo ahubwo mbaza ngo ni ikijya gituma uvuga ko utasengerayo nyine nanjye ntakikubaza ni inyigisho yigisha abantu yigisha umuntu uhagarara mu rusengero akavuga ngo naragusengeye mhm. hanyuma ndaguhanurira ariko umugore wawe yego mhm. akubuza kumpa icya cumi genda turi bubisubiremo bibaye fayiti ntabwo ari uko bimeze mhm. ngewe icya cumi n'amaturo n'abantu badatura bikosore bajye bajyana icya cumi n'amaturo mu nzu y'imana mhm. nta muntu ukwiye kujya mu nzu y'imana imbokoboko eh. ugomba kujyana ituro kandi icya cumi kivuga ko ni itegeko ry'imana muri maraki mm. iyo utanze icya cumi ubona umugisha nubwo nshaho itavuga ngo abapasiteri barakirya baracyemerewe ariko nubwo bakemerewe vita nta muntu wemerewe kurekarama nta muntu wemerewe gusengera umuntu narangiza ngo nagwanuriye ngo ntiwazane icya cumi ngo arekarame ibyo ni ubujura ni ubwesikoro ni ya myuka ntazi ibimukoresha iyo ariyo rero na icyo nicyo cyatuma ngewe ntatera intambwe ngo ngeyo ntabwo bishoboka wigeze ukumva ngo ntabwo yakuramikaho ibiganza kuriya kuntu yasengeye ezekiyeri cyangwa se ezekiyeri yamusabye imbabazi wabyakiriye gute ezekiyeri se si agatego yari yamuteze niba yarabikurikiranye papa kingi niba yarabikurikiranye byarangiye kera avuze ko yari yamuteye ubwoba ngo aramujyana muri ribu ariko ezekiyeri hariya nawe namubwira ngo biriya si byo ese nibamubwira ngo nibamubwira ngo sambana kugira ngo tutakwica azasambana ayisapfa ko yarimbuka arega imana yashyize inzira imbere a ebyiri y'umuntu mm. irangije ngo iguhe ubwenge vita uyitemo ikiza n'ikibi ugomba guhagarara niba ari ukuri ukaguhagararamo niba ari ibibi ukabijyamo ukamenya ko uzarimbuka ariko ntiwemeye guhagarara mu kuri hagarara mu kuri mm. nta n'igikwiye kugukanga ngo uve mu kuri mm. yego ntabwo ari bupfukame hariya ngo amurambikeho biriya biganza cyakora kubera ko ari umuntu w'imana buri imana yaramurengeye wenda nta nta ngaruka ntacyo <laughs> mbese ko abantu bari kuvuga ko ezekera ashobora kuzima ibyo ni abantu babivuga ariko si imana ibivuga mm. kandi imana niba yarahamagaye ezekeri nk'umukozi ishaka gukoresha iramurinda arega hari igihe hari igihe twebwe nk'ubujiji bw'abantu butugeraho niyo mpamvu ijambo muri remera rivuga ngo nabaza ndagutara nkwereka ibikomeye utabasha kumenya nuko twebwe hari ibyo tutamenya ariko imana imenya hmm. rero niyo umuntu yagukoraho akorana n'imyuka imeze ite ariko imana yaraguhamagaye ntabwo wazima nahumure ntabwo azazima ibitangaza pakingi akorera mu rusengero ntabwo byemera ntabwo yemera ko ari imana ibikoze ntabyo nemera none se abantu ntabwo bakira ariko se ubu ubu ubundi ubwo reka nkubwire vita arega na satani ikora ibitangaza pe none se tuvuga ko irimo ari ikora ibitangaza eh. ndabizi nanjye abo nazo zanjyane muri riba njye najya kwitaba nta bwoba ngira habe na bukeya eh. eh, rero ntabwo ibyo bitangaza cyane ko biba ntahari hmm. sinamenya ibyo ari byo hanyuma ikindi njya nemera ikintu imana yabashe kumishuriraho hmm. nkamenya nibura imana ikambwira ngo ni ukuri biriya bintu rero aha ahubwo abantu birinda ibyera byose si amata ahantu nabo uzi ko ahantu hashobora kuzanywa irange mu kabido k'umweru bazi ko barimo banywa amata barimo kunywa irange rega bibiri iratubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo kandi bazaba bafite ishusho yo kwera ariko imbere y'amasega aryana hmm. umuntu ushaka gutinyuka guhagarara kuri kamera akavuga ngo ngiye muri ribu <laughs> umuntu ushaka guhagarara kuri kamera wenda ribu byo yabivugishwa n'umujinya mm. ariko umuntu ushaka guhagarara kuri kamera noneho akavuga ngo njye nkora ibitangaza kuki mutabyemera ubundi se arabyemeza abantu niba ari ibitangaza niba ari iby'imana nabikore hanyuma imana izagaragaza ko ari imana abantu babyemera ariko ntabwo ari iby'imana Mm. aya naza gusoza arabona bwe ngo ni iby'imana bakavuga oya ntabwo ari iby'imana biriya si iby'imana ntabwo ari iby'imana ntabwo ari kuri imana ikora uzi ukuntu abantu baba bamushaka nyine urumva nicyo kibazo nicyo kibazo abantu bashaka abantu bashaka umuntu wo gushaka imana bagashaka ibitangaza wo gushaka imana usanga barahabonye imana rero ariko se abapfumu bo si bashakwa sinabonye na pasiteri bajya kuri wa wundi niba ari nde ngo bagiye kwirukana nyabingi n'ibiki rero ni ukuvuga uko bashaka uko bamushaka niko bashaka n'umupfumu niko bashaka n'undi muntu uwo ari we wese birashoboka hmm. kuba ushakwa cyane nakubwiye kuba ushakwa cyane kuba hari ibintu wakoze ahantu hakabona ibitangaza ntabwo icyo ari cyo cyemeza ko ukora ibitangaza hmm. kandi n'iyo byaba ari ibitangaza ubundi imana niyo ikora ibitangaza kuki ushaka kuvuga ko ari wowe ubikora impamvu ari wowe ubikora nyine ni izindi mbaraga urimo gukorana nazo tugiye muri ba bahanuzi bane wa undi wa mbere w'imana none se ujya ngo ni abantu aba yarasengeye bagakira vita ariko ntabwo ajya abyirata ngo uvuge ngo narasenze ngo ibi biraba biraba biraba wapi hmm. Hmm. ni iriya jambo wabwira ezekiyeri aka kanya <laughs> ezekeri ezekeri si ubukoko mana yanjye wapi ngewe nemera imana nta muntu nemera ahubwo nemera imana nshobora kwemera imana ikorera muri vitari eh. ariko nkubwira ngo nemera vitari naba nkubeshye pe eh. njyewe nemera imana eh. imana ishobora gukora muri vitari igakora ibyiza hanyuma yarangara yarangara <laughs> mwemeramo ibikise vita ubu nkwemeremo ibiki koko ariko koko na ibyo byubahiro mushaka icyubahiro ni ikimana reka nkubwire ikintu kigeze kiba gikomeye eh. igihe kimwe umugabo bita mose uriya mugabo ndamukunda niyo nsoma niyo nsoma ubutwari bwa mose mm. ndamukunda mhm. mu bantu nkunda muri bibiliya harimo mose eh. mu bantu numva ningera mu ijuru nazabona mbere mose arimo eh. ariko umva ukuntu imana nta mikino igiye igihe kimwe mose aragenda na aroni kandi abisiraheli bari babarembeje hmm. bari bameze nka kaguni basitagiye ati ngiye muri ribu buriya baba bamuzengereje hanyuma ati nk'ubu nakora iki hmm. buriya mose mose igihe mose yajyaga imbere y'imana na aroni hmm. abisiraheli bari bamuzengereje wibuke ko bari bamubwiye ati ubundi kutuzana muri ubu butayu mu igiputa nta zabagayo tekereza urugendo Mose yakoze akura buriya bwoko mu Egiputa mm. utekereza aho bwari bugeze bumubwira ayo magambo Mose aragenda na aroni imana yamubwira ngo genda ukubite ku rutare rimwe uhe ubwoko bwanjye amazi mm. Mose araza amajije kuza ahageze akubita ku rutare kabiri cya mbere yarababwiye ati mwabagomemwe ntabwo bari bakiri abisirayi cyangwa ubwoko bw'imana kubera umujinya ese avuga ati mwabagome mwe hmm. bya bindi azakere najya avuga akavugira ati ngewe ndaguhagaritse mpagaritse ituro ryawe mpagaritse iki mpagaritse iki hmm. impamvu nakubwiye ngo nemera imana hmm. imana imurimo ntabwo biriya bintu yabivuga ubizi biriya aba ari umujinya urimo kubimukoresha imana iyo yamujemo imana imurimo hmm. ahita aba ezekiyeri wo gusengera abantu ezekiyeri wo kubabarira abantu ariko umujinya winjira ahita avuga ati wowe ituro ndarihagaritse ukagira ngo niwe mana yari muhaye urumva noneho ngo mose hmm. kandi ezekiyeri ni n'inshuti yanjye mu buzima busanzwe hmm. hanyuma mose arangije abwira nabaha amazi mu kanwa icya gatatu akubita kabiri si bibaye ibintu bitatu hanyuma imana iranamureka amazi araza sinzi n'impamvu abantu batarebera kuri mose mm. imana ntabwo ahise irakara kuko imana muri yo harimo imbabazi n'urukundo mm. yaramuretse amazi araza abisiraheli baranywa nyuma birangiye imana iza kuvugana nawe hanyuma mose noneho mose amaze gukora ibyo bintu imana irababara ariko buriya ikintu cyayibabaje cyane vita hmm. ikintu cyabaje imana cyane ni kiriya kintu yashyizemo cyo kuvuga ngo nabaha amazi mu kanwa bivuga ngo yarabatutse arangije akubita kabiri ariko arangije yambura n'icyubahiro imana ahita akihereza ati ngewe mose nabaha amazi mu kanwa hmm. imana yangije amubwira ati nzakwica we na aroni noneho aroni uzi ikintu yazize aroni yazize kubona ibintu mose arimo akora ntamukebure ntamubwira ati ibi si byo bivuze ngo abakozi b'imana baza gukebura abantu hano rero baba bafite ishingiro ushaka gukebura umuntu ariko mu buryo bwiza nyine ukamukebura udakoresheje umujinya hmm. kuko iyo warakaye hazamo ibindi ariko iyo utarakaye uramukebura ukamuhugura hmm. urumva hari uguhugura hari no kuvuga ngo turahangana ni ibintu bibiri bitandukanye hanyuma aroni ntiyamukebura ntiyamugati mose ntabwo wari ukwiye gutuka ubwoko bw'imana ngo ni abagome ntiwari ukwiye gukubita kabiri ntiwari ukwiye gufata icyubahiro cy'imana ngo ukihereze ngo uvuge ngo njye nabaha amazi imana irangije ibwira ibwira mose zamukana na aroni umukuremo imyambaro y'ubutambyi uyambike Eliyezeri umuhungu wa aroni nindangiza aroni mwice imana yarabikoze vita imana rero imana ubundi ntabwo ari data wanyu si so wanyu si mushiki wawe si musaza wawe ni imana nyine ni imana data wa twese hmm. icyubahiro cyayo izagihorana nta wundi ugikwiriye ni icy'imana hmm. niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ngewe ntabwo nemera abantu ahubwo nemera imana ibarimo hanyuma ariko nanone ndabakunda hmm. simbemera ariko nkunda abantu yego hanyuma reka dusoreze aha kiganiro cyacu hmm. hanyuma twake nimero za telefone ku bantu bazifuza kuba bakuvugisha zeru karindwi iminani itatu gatandatu umunani icyenda icyenda gatatu reka dusoze dusenga imana dusengera n'umurimo w'imana tunasengera n'abantu ngo ah, batinyuke begere imana kugira ngo imana ushoboye byose urera uri data wa twese mwiza turagushimye turaguhimbaje uri imana rapote keningi ataya koteke ya siki ndagusabye koteke ningiya ngo urusheho kutweza no kudutunganya utubabarire ibyaha byacu kuko tumenye ko ucyicaye ku ntebe y'imbabazi uduhe kubana n'abantu bose amataya koteke ningi kandi uduhe kubahana rapatekeningi ataya kotekeya uduhe urukundo rwa rundi wadukunze rugatuma utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nyemerera rero wite ku bugingo bwacu kandi uduhe kwita ku iherezo ryacu imbaraga zawe zitubeho ubwiza bwawe butubeho mu izina rya Yesu kirisitu amen